atafuatana Mheshimiwa Bernard Daudi Protas, Mheshimiwa Haji Amur Haji ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kuweza kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji jioni hii ya leo. Awali ya yote, nitumie fursa hii kuwapa pole sana wananchi wa jimbo la Kijini pamoja na wananchi wa jimbo la Nungwi hasa hasa katika vijiji vya Kidoti Tazari na Kilimani kutokana na athari za upepo mkali ulioharibu nyumba na mali zao. Niombe serikali yangu tukufu, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona namna ya kuweza kuwafariji wananchi wale waliopata majanga yale, ikizingatiwa kwamba upepo ule ni miongoni mwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya utangulizi huo, mimi mchango wangu ningelipenda kuelekeza moja kwa moja katika swala zima la maadili, mila, silka na taratibu za Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, duniani muda huu tuliokuwa nao, nchi zote zimeweza kugawika katika makundi mawili. Zipo nchi zinazokubaliana na masuala ya ushoga, ndoa za jinsia moja, lakini zipo nchi pia ambazo zinapinga vitendo hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hofu yangu ipo kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na hatua tunazochukua juu ya kukabiliana na swala hili. Kusema kweli, bado hatujachukua hatua za kuridhisha na kuonyesha usiriasi wetu kama tunavyokuwa serious katika kupambana na majanga mengine. Nitoe mfano pakitokezeshea maradhi ya kuambukiza nchi za jirani, utakuta hafla serikali inaanza kuchukua jitihada za kufunga mipaka, kuzuia wageni kuingia katika nchi hizi, ambao wageni wanatoka katika nchi ambazo zinasadikika kuna maradhi hayo. Lakini hali ipo tofauti katika swala hili la ushoga. Changamoto tunazozikuta kutokana na swala hili sisi tuliopitia na majimbo ambayo yamezungukwa na utalii ni kubwa mno. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na imani na ni muumini wa kila siku. Tanzania tumekuwa na sheria nyingi zinazoweza kutosheleza kukabiliana na hali hii ya ushoga, lakini changamoto inakuja katika swala zima la usimamiaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili ningelipenda nitoe mfano. Mimi jimboni kwangu Nungwi ni jimbo la kitalii na ilivyojengeka au ilivyoaminika kwamba Sehemu kubwa zinazoendesha biashara hizi za ushoga za ndoa za kiume ni sehemu ambazo zimepitiwa na sekta nzima ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachonihuzunisha unaweza kuwakuta maaskari wanatoka nje ya Nungwi, wanatoka sehemu tofauti ya Zanzibar kukiwa kuna sherehe au kuna hali yoyote katika mazingira ya Nungwi, unaweza wakuta maaskari wapo wengi wanakuja kwa ajili ya kutunza mazingira ya pale, lakini cha kusikitisha badala ya kwenda badala ya kwenda katika matukio maalum ya kufanya madoria katika matukio yaliyopangiwa wale maaskari, unaweza kuwakuta maaskari wameenda kuzongea na kuwanyang'anya bodaboda bodaboda zao na halafu kuzipeleka kituo cha polisi kwa ajili ya mazungumzo. Kinachonisikitisha Mheshimiwa Mwenyekiti, maana ya hichi ninachokizungumza kinatuweka na masuala mawili mazito. Inawezekana kwa Tanzania yetu ya kileo suala la bodaboda kukosa helmet likaonekana kwamba lina athari